孙一文太棒了！从里约奥运女子重剑铜牌走到东京奥运的决赛赛场，孙一文这五年走得异常扎实。在二十四日晚进行的东京奥运会女子重剑决赛中，孙一文在加赛中一剑封喉，十一比十击败罗马尼亚选手波佩斯库，成功夺金。中国神射手杨倩最后一枪逆袭，勇夺东京奥运会中国军团第一金。 举重选手侯智慧夺回五年前就该获得的金牌，为中国军团夺得东京奥运会第二金。女子个人重剑决赛，二十九岁的孙艺文以十一点十分险胜罗马尼亚选手波佩斯库，为中国军团捧回东京奥运会第三金。如果说杨倩的第一金拿得很惊险，侯智慧的第二金拿得很轻松，那么孙艺文的第三金则拿得既在意外之外，又在意料之中。 为啥说孙一文的第三金拿的在意外之外呢？因为孙一文在比赛中两次上演一剑封喉。四分之一决赛，孙一文以十一点十分险胜意大利选手伊索拉，成功晋级半决赛。决赛中，孙一文与波佩斯库在常规时间里打成十点十分，不得不加赛一剑定胜负。最终，孙一文抓住机会，第二次上演一剑封喉，为中国重剑首夺奥运冠军。 可以说，东京奥运会幸运之神非常关爱孙一文，让孙一文两次上演一剑封喉。如果幸运之神仅仅关爱一次孙一文，应该说孙一文都很幸运；而幸运之神两次关爱孙一文，孙一文不拿这个奥运冠军已经对不起幸运之神，对不起观众，对不起自己了。为啥说孙一文的第三金拿的在意外之中呢？ 一方面，孙一文已经在2016年的里约奥运会上拿到了个人重剑铜牌和团体重剑银牌，就差一枚金光灿灿的金牌了。孙一文在东京奥运会上如愿以偿拿到个人重剑金牌，完全是顺理成章、水到渠成。另一方面，孙一文已经拿过三大世界冠军：世界杯、世锦赛和奥运会中的两个世界杯、世锦赛，而且已经是多次，就差一个奥运冠军了。 那么，孙一文在东京奥运会上两次上演一剑封喉，拿到奥运冠军又有什么奇怪的呢？十年磨一剑，不是谁都可以上演一剑封喉，更不是谁都可以在一届奥运会上两次上演一剑封喉。台上一分钟，台下十年功。孙一文两次上演一剑封喉，勇夺中国军团第三金，这既是孙一文艰苦训练、坚持不懈的回报，也是孙一文从小到大练了十多年的击剑的必然结果。 这是中国代表团首日拿下的第三枚金牌，这也是中国击剑时隔九年再度拿下奥运金牌，更是中国女子重剑历史的首金。外教扛起孙一文庆祝胜利，孙一文和教练展示五星红旗。孙一文终于圆梦奥运冠军。二十九岁的孙一文的晋级决赛之路可谓有惊无险。在下午进行的半决赛中，孙一文十二比八击败俄罗斯奥委会运动员穆尔卡扎耶娃。 而在此前的四分之一决赛中，孙一文以十一至十的比分险胜意大利选手奥拉费德利卡。值得一提的是，费德利卡此前在八分之一决赛击败了中国选手林升，孙一文算是帮队友完成了复仇。孙一文庆祝夺金。孙一文曾经在二零一六年里约奥运会拿到女子重剑个人季军。 其实里约奥运会没有给自己定什么目标，就是想在团体中不给主力运动员拖后腿，然后个人赛就是别打太差，别第一轮淘汰。主要就是去学习，去那儿看看，去发现新世界。孙一文和外教在训练中提起以往的奥运经历，孙一文坦言当时的自己还不成熟，虽然有拿过个人冠军。 但也不是那种实力很突出的，大家没有关注我，反而我压力更小。但五年的时间过去了，年近三十岁的孙艺文已经成为女子重剑的领军人物。二零一九年七月二十二日，在匈牙利布达佩斯举行的世界击剑锦标赛女子重剑团体赛中，由孙艺文、许安琪、朱明叶和林声组成的中国女子重剑团体，在决赛中以二十九比二十八战胜俄罗斯队，摘得金牌。 孙艺文满脸汗珠，我也有过这种内心的挣扎，我不想去当一号。对于自己在队伍里的角色转变，孙艺文说会当成一种责任，一种担当，其实也不觉得累，主要就是使命感很强。大家需要我的时候，我肯定会站出来。孙艺文阳光美丽，虽然备战奥运任务很重，但孙艺文一直活跃在微博等社交媒体上。 对于外界的不同声音，孙一文的心态很好。我就这么玩儿，也是让自己的思路打开。以前我喜欢钻牛角尖，想不明白一件事儿，比如说一个战术或者对手分析。但是通过玩，突然来灵感了，换一种思路，换一种方式，其实有时候会有灵感啊。美美的孙一文，其实备战本届奥运会前，孙一文的状态并不是很好。 击剑队二零一九年十二月中旬出国集训，原本训练时间也就是两个月，但因为疫情的关系，国外集训无限制延长。我们那个时候其实状态是非常差的，因为大家都渴望着回国，但是我们又回不去，我们很焦虑，身体也会发生一些变化，比如说口腔溃疡啊、生病啊。 一些小毛病就慢慢体现出来了。孙一文说，那阵子对他来说就是煎熬。买到机票的时候，我们真的感动哭了。终于回国了，之前就感觉自己是在国外流浪，那种感觉就是能回国，觉得一身病都好了。再次参加奥运会，孙一文也讲述了自己对于奥运会的情感。奥运会在我心中很神圣，对运动员来说就是一个梦想。 前几年想着就是定目标，然后去完成一个什么样的任务。这几年反而更坦然一点。